Ihatinang reunida tusiasa no recintolo, Tribunal Internacional Den Haag decide faixa fronteira, Rai Caia Timor Barrua. Parte oeste colonializa os Holanda, a parte leste colonializa os Portugal. E a Segunda Guerra Mundial em Roma, território ex-colônia holandesa, proclama a independência, anexa Indonésia. Vontade Portugal Nia porque foi autodeterminação para Timor português e a Hatina, reunida, a rito no Loresiná e Kushmai, Ramoso Funopot, entre Timoruan e a Fulangira Agnelana. Parte Nebemaná, Freteli, proclama a independência e a Loron, Ruanulo Resinualo, Fulan Novembro, Ida, a atucia rito no A Rafoin Loron Sanulo proclama a independência Indonésia mobiliza de tropas. Politama e fronteira. No Rahurra la operação militar. O escala de Bebonteles. Regime indonésio. Hukum durante Tina Ronur Resinhal. Ou impunidade total. Já foi um conflito remata. Comissão de Alos. No Reconciliação. CAVE. Halo pesquisa barra halo. Acontece. Se CAVE calcula carta manai rihung atu zida to rihung atu zida walnun mate tama ri e manai rihung sanulu resimal ta oho kahalakong obrigatório no rihung balusetan retan tortura no sula minhamisau idane Maria ni história retan malukida de retan castigo no tortura e hotel História Maria nessa história, se história rima um barril, e bem acontece, a nessa que fate, tudo o e a o